že čus. Jo, to 4.10, jsme tady na plantáži. Jsem to jako zanedbal, jo. A tak jsem ten týdenní interval, to strávám na sklizeň, na asi 10 dní. A už se tady dějou jako příkusy, jo, Tady chceme směli dloubnout. No, chvíle dojče. Takže tomu to taky vysvobodíme. No. Furt jako luxusní. Se jako nedá přehlídnout. To tady tyhle ty dva, tyhle ty dvě baga strašný. To tady týden nebyl a vyrostlo tady tohle to. Ale podráždit. S těma odávám. Tohle toho masaře. A ten masař. Můžu jít domů. Hej, tyva, to zabere koš. To je sakr.